आप मुझे ये बताइए जो आपको ये पैलेट आए हैं ये कहाँ पे आए कब आए सर हम बिर हम पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे हाँ, दारूम के हमारे करालपुर में में मदरसा है वहाँ हम बिल्कुल पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ से उन्होंने पैलेट फायरिंग किया जो आप कभी कह रहे थे कि आप पाकिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहे हो क्योंकि दुनिया में हमारी आवाज वही बुलंद कर रहा है बिल्कुल हिंदुस्तान यहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है यहाँ पर हमारे यहाँ पे कश्मीर में मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से और मैं तमाम बैलकवी जो हमारे यहाँ पे होम बना हुआ है पूरी दुनिया में उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि हमारी कश्मीर जो है ये यहाँ पे इनको यहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है और हमें हमें ज़बरदस्ती तंग किया जा रहा है हमारे घरों में घुसते हैं रात के वक्त दिन के वक्त हमें तंग करते हैं हमारे बाजारों में हमें चलने नहीं देते हैं हमें हम में से कोई सेफ नहीं है चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे हमारी औरत क्यों नहीं है कोई सेफ नहीं है हम जब यहाँ से जाते हैं बाजारों का रुख करते हैं तो वहाँ पे हमें फौज तंग करती है सीआरपीएफ तंग करती है और खासकर हमारी जेड की पुलिस जो है वो हमें तंग करती है हमें सताती है हम ये कहते हैं कि हमारी एक ही आवाज़ है पूरी कौम की हम मेरी बात ही नहीं है पूरी वादी की वादी कश्मीर की बात कह रहा हूँ हर एक की आवाज़ है कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए हमें आज़ादी मिलनी चाहिए हमें आज़ादी मिलनी चाहिए we want freedom and we want freedom only the solution is freedom in our Kashmir हक हमारा हक हमारा महबूबा सरकार पीडवी सरकार